El Xavi, abans de treure el sensor de dins de la llera del riu, neteja perquè hi ha hagut molta baixada de materials a sobre del sensor. Ara treurà brancada i fullerata que estigui sobre del sensor i el manipula per poder estirar del cable? Ara que agafes, Xavi, què és això? És l'endoll per endollar el cable? Per poder treure les dades. No el pots treure fora com els altres? No, sí, es fa es dintre. Pot, sí, es pot treure, però està pensat per, per si es pot fer sense treure el millor